如果呢，您本身呢是想要在短期内呢能够求得一笔横财，或者是偏财运比较旺的话，不妨呢在这天呢也尽量是不要吃牛肉，会是比较理想的哦。而在这一天呢，我们逢到财帛之星的一个加持之下呢，老师也会很建议我们在当天呢是大力可以去做交易以及斡旋相关的事宜。 而在周二这一天呢，我们会迎接的是董公选药的吉日。而在这一天呢，是很适合呢，针对如果你有要搬迁搬家的朋友们，我们在这一天呢是可以呢移徒入宅的。那么再来就是呢，针对先人的部分，如果有需要入入塔哦，或者是安葬的部分，也是适宜在当天去办理相关的事项。 当天同时也是很大力针对有需要起灶以及动土相关的事情，而在周三这一天，我们会迎接的是岁禄福生的日子。而这一天呢，除了很大力我们可以入宅安乡之外呢，在当天也是很大力针对，如果你有要到新的这个职场呢去上任的话，我们可以在这一天呢选定为 on board 的日子。 同时，它也是很大力，我们可以去，呃，针对要求学，或者是说呢，想要，呃，透过呢礼法帮自己开运，或者是我们可以玩脸哦，来帮自己呢，呃，可以呢有这种可以摆脱一些晦气的一个效果。 在当天，因为逢到了这个浮生的一个效果呢，因此也很大力，我们可以刻便章。而这个刻便章的意义呢，是在于你会很频繁的使用它，比如说呢，是运用在我们在工作上面，您常常需要审核的时候所用的便章。那么这就是非常适合呢，在这一天呢，去刻这样的一个硬件来做使用，可以让我们在呃做事方面呢。 各方面呢都能够更加的顺遂哦。再来就是在周四这一天，我们会迎接的是当月月破大号的日子，因此呢，老师要特别提醒一下，大部分的集市尽量都是少取，也就是尽量呢不要在当天做一些重大的决定。不过有针对两个生肖呢是除外的。 首先呢，第一个就是针对属猴子的朋友，因为在当天呢，你逢到了地解这个星宿来帮助你，因此呢，对于困惑你有的东西呢，是很适合在这一天呢去做一个处理跟处置，尤其是一些需要舍弃跟抛掉或者是改变的重大事项。再来第二个生肖呢，是针对属马的朋友。 因为在这一天呢，我们逢到了金桂这个星宿的加持，所以针对呢，如果你想要针对你的职场上呢，再去做进修，或者是说你想要再学习一些新的东西，包括领悟力，在当天呢都会特别的好。所以呢，这个两个生肖的朋友呢，在当天呢，周四呢是很适合合作无间的哦。 因为呢，就会有马上封喉的这种效果出来哦。再来就是周五这一天，我们会迎接的是宝光天福的日子。那么除了呢，老师会建议，如果我们身上呢有佩戴一些开运的配件呢，是希望呢可以就是做一个。 清洁，也就是把它做净化的部分，不妨呢在早上的时间哦，也就是在晨时的时候呢，我们透过日光浴的曝晒，尽量不要超过一个小时呢，来达到这样的一个效果。那么再来呢，在当天是很大力嫁娶以及会亲友，还有包含如果你要洽谈公事跟人呢去。 呃，谈一些事情合约相关的细项都很适宜在当天呢去签订一些呃合作的事项，同时在当天也是很大力动土以及安床的。针对近期，如果你有睡眠品质比较差的朋友们，我们不妨呢也可以针对在这一天呢调整一下我们的床位。 那么在当天的早上呢，好，尤其是在辰时呢，我们逢到的是进入的时候，所以是很大力呢，我们是可以做放水的。如果有在做一些这个操作，比如说在投资啊，或者是说理财相关的，那么我们在当天的早上呢，到中午的这段时间也是很大力，可以做相关的一些交易。那么刚刚所提到的放水的部分哦。 老师也会建议呢，我们在这个时候，因为逢到的是进路的部分哦，所以呢，针对如果您的办公室或者是你本身的居家环境，你是有放这个，呃，开运的这个摆件，这个水会流动的，又或者是说你本身可能有放开运竹啊，或是一些盆栽，它的水是可以替换的，不妨呢，就在这个周五的这一天的早上呢，把这个水哦。 做一个替换的动作呢，来代表我们会招新的路呢，也就是财路进来。再来就是在周六这一天，我们会迎接的是物探病的日子，因为呢，在这一天哦，如果我们去做这个探访这个生病的病人的话呢，这个晦气呢就比较容易呢上升。 那么再来就是呢，老师会建议在当天呢适宜做的是，我们不妨可以透过中医呢去帮自己把脉，然后透过呢经络的一个调整呢，来达到治病的一个效果。在当天也很大力，我们可以就是理法。还有呢，如果有需要开市的朋友们，在当天也是一个相当吉利的日子哦。要特别提醒一下。 在当天逢到的是刀斩日，所以如果你有针对一些这个要动刀的需求，不论它是大刀或者是小刀，就算是微创的刀也是一样，会建议避免在这一天去开，才能够让我们术后的恢复呢更加的理想。而在这一天呢，我们有逢到了这个白虎煞，所以要特别提醒一下，针对属老。 属这个狗的朋友们哦，你们跟那个异性的相处的部分呢，要特别的留意一下，尤其是跟长辈的部分哦。最后呢，我们来看一下，在当周的周日这一天，我们逢到的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。 但呢，在这一天呢，也意味的是，女性朋友们呢，可以透过做沐浴，或者是说，我们可以透过盐浴的方式呢，来达到一个起运的效果，来让我们在隔周呢，可以更加的呃身心舒畅，好，心灵也可以达到洗地的一个感受。不过呢，要特别提醒一下呢，在当天呢，尤其是针对属兔子的朋友呢，更一定要。 做这件事情哦，因为我们在这一天呢，逢到了这个咸池星宿的一个影响，所以呢，你总会觉得在感情上或者是在人际上呢，总没有办法很顺利的去表达自己的想法，或者是跟他人呢如预期的去沟通。所以，透过这样的一个方式呢，来沐浴沉淀自己的心灵。 哦，也让自己沉淀下来呢，也可以达到让你之后可以更有效的跟他人去做沟通哦。以上呢是针对当周的重要的日课吉凶，接下来让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属老虎的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名是属牛的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这一周，这三个生肖的朋友，你们拥有了相当好的运势，加上你原本自带的这个上进心哦，所以老师会建议你们在本周一定要全力的发挥，积极的进取。那么这样的一周呢，当然这个变化一定会相对的呢，会让你觉得。 一切是相当的顺遂的，也是让你出人头地、可以表现自己的大好机会。所以，请你们一定要顺其自然哦。不过，最重要的是呢，你的动机一定要纯正，请不要踩着别人往上走，脚踏实地的靠自己的实力呢，才是能够让一切呢顺遂，然后让你有升迁的大好机会，可以名利双收。 那么再来呢，要特别提醒一下呢，为了避免我们有外表呢强盛，内在呢空虚的这种空虚的警讯，因此呢，也要提醒你们务必呢在当中呢，尽量的在自己所缺乏的领域方面呢，要多加的充实相关的知识跟学识，还有在言语方面呢。 不要过度的自夸，还有做事方面，千万也不要有勇无谋，才能够把握好当周的好时机以及运势哦。再来，让我们来看一下，在当周其他生肖的朋友们又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于可以放手去做的一周。 而这样的一个运势呢，也就意味的是呢，你很适合可以马上去改革去变动。不过这样的一个大前提呢，就是你必须呢要有全体的同仁，啊，比如说员工或者是你的这个伙伴，他们的一个大力的配合。那么这样的一个改革状况呢，才会是有效果、有成效的。那如果你希望这个改革的这个 效果良好的话，那么请你呢就一定要放胆的去做，不要只做一半哦。当周建议我们在做事啊，还有在处事的状况呢，尽量呢心情不要心烦气躁的哦。必须的时候呢，我们必须要动用一些人脉关系哦，然后才能够让你拓展你的这个市场，然后也可以。 得到你欲求的效果。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周五。而在本周呢，属老鼠的朋友，我们的开运花呢是蒲公英。那么我们看到这个蒲公英呢，它会随着这个呃景湿呢随舞，好，随着这个风飘舞，哦，不问东西的样子。所以，我们通常会觉得它有一种。 让人觉得是不是稍微的没有定性哦，有点这种呃朝秦暮楚的感觉。因此呢，在本周呢，你在人际方面，比如说在感情方面的，受到他的祝福影响之下，你会给另外一半有这种多情种子的感觉哦。因此你要特别留意一下，你在跟他的相处上面，是不是总让他看到你很善变的那一面。 但是呢，这并不代表你是水性杨花或者是不专一的，而只是代表的是属老鼠的朋友，你在这个礼拜你的内心还没有确定下来，你没有办法确定自己的喜好以及你的人生目标，因此呢，你要特别注意一下，就是如果你还是年轻的朋友们，那么你四处观望一下，看看可能被容许的；可是如果你是稍微有点年纪了，那么你这样的态度呢，可能呢。 就没有办法被世俗的人呢给通融了，那请要多加的留意一下，您目前是处于什么样的年纪，要有什么样的一个行为模式哦。再来下一个生肖呢，是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在本周呢是属于诸事顺畅的一周。 而在当周呢，我们也是处于各方面都是有利条件都到位的一个时间点哦。但是呢，我们还是不能忘记，必须要艰苦的奋斗，自强不息。老师要特别提醒一下属牛的朋友，在当周我们做人处事务必要脚踏实地，不要妄想说你可以一步登天，或者是一下子呢就可以完成你要做的事情哦。 这样子你才能够找到你的位置，然后针对它呢做出不同的应对，那么事情也才能够真正的顺遂。那么提醒一下，尤其是在拓展市场初期的朋友们呢，在这个时间点呢，千万不要太过的着急急进哦，一定要有多一点的耐心，好，然后呢积蓄你的实力，等机。 啊，切勿焦急啊，循序的渐进，那么这样子才可以看到预期的绩效。那么，针对如果您刚好是属于公职的人员呢，在这个礼拜呢是比较容易会有变动的一周。不过，这个变动呢，通常呢是针对好的方面，但是呢，在处事上面还是要多加的小心防范。 那么在当周，我们的运势呢相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属牛的朋友呢，在这一个礼拜，我们的开运花呢是行豆花。而在一般的植物呢，其实它们都会在特定的一个季节里面呢开花，但是呢。 行豆花呢，它是属于一年到头都是属于盛开着金黄色花朵的植物，因此呢，它的祝福呢也代表的是丰饶。受到它祝福的朋友们啊，属牛的你们呢，也意味的是在这个礼拜你的情感呢是非常的澎湃，感情上是非常的丰富，想要表达自己。 无论是在外在跟内在，你除了喜欢打扮之外呢，你在内在也很想要提升自己，并且给周围的人或者是你欣赏的对象呢带来快乐，引起他的注目。同时，尤其针对女性的朋友们在当中呢，你的母爱更容易大爆发哦。所以，如果你有想要进入婚姻的话呢？ 那么，请你务必要跟对方好好的做好协调哦，不然就很容易会有先上车后补票的一个状况发生。那么再来呢，下一个生肖呢是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当中呢是属于需要保持稳健的一周，而这个意味的是说呢，我们天在三中呢蓄止力量。 那么它的力量呢之大是可想而知的，所以呢，在当中属老虎的朋友，如果我们想要谋求顺遂的生活，我们就务必要先储存自己的实力，而且必须要很谨慎，不可以冒险的前进，或者是很莽撞的去下一些决策。 在适当的时机来临之前，你必须要先抑制自己的一些很奇怪的想法哦。所以目前你要提醒自己，我是处于养精蓄锐的时候、休养生息的阶段。所以请不要好高骛远，也不要骑驴找马，凡事都要务实的行事，还有依照现实的一个状况呢，再去调整你的计划。 积小而成大，也是你在当周呢想要求财求利的方法。所以有在操控投资的朋友们，在当周更不宜把做大哦。这样的话呢，情势跟运势才会是对你有利的。在当周也很建议我们可以在人际关系多加的呢去广结善缘，还有多立定一些实际的目标跟计划。 才能够有预期的良好效果。那么在当周，我们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，属老虎的朋友，我们的开运花呢是野生水仙。野生水仙呢，比园艺栽培的这个水仙呢要来的矮小许多，因为它这淡黄色的花瓣呢。 包围着比较深色的花蕊，所以常常会散发出非常高贵的香气。因此呢，它的祝福呢，也意味的是有崇拜的一个意味之下，在当中受到他祝福的属老虎的朋友们，你们总能够让对方感受到你们非常的认真的想要生活，而且很有智慧理智的那一面，让。 人呢总是感受到你有用不完的体力、精力充沛的感觉，所以呢，在这个礼拜呢，要奉劝你们千万不要浪费你现有的一个好资源，这样子你才能够具备在社会上能够成功立足的资质哦。更要提醒你们呢，即便你有很好的这些。 资源之下呢，也要小心留意遭到他人的嫉妒，因为别人总会觉得你得到太多的捷径以及方便，所以必须要注意哦。包括你在恋爱的这个部分呢，尽可能呢要低调，还有呢这个步伐呢也尽量呢要先稍微的放慢一点哦，才不会属于像这个蜡烛太激烈的燃烧自我。 然后呢，你会觉得呢，会有点太累的这个后劲产生哦。什么意思再来呢，下一个生肖呢是针对我们属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在本周是属于正要起头的一周。而俗话说得好，凡事呢，万事起头难哦。 因此，建议属兔子的朋友，在当中呢是属于需要苦干实干的一周哦。还有呢，要柔顺自然的去秉持你的管理的理念，这样子在你工作上呢，在经营的方面呢，才能够让你可以顺利的能屈能伸，能攻能守。 因为呢，目前的整个市场的一个潮流呢，是属于变化万测的，所以你一定要去顺着这个市场的一个状况、它的规律哦，这样子等待时机呢，顺以至刚。那么在这个礼拜，如果你是属于经营者，要奉劝你们，千万不可以飞扬跋扈、过分的张扬。 这样子呢，会是败相的开始哦，尤其是在内部的一个格局里面，比如说针对管理上的话，就会有这个多头马车的一个状况产生哦。所以在这个礼拜呢，尽量呢要学会能够虚心的去请教老前辈，然后谨言的慎行，好，把你的熟练跟老练的这个呃关键。 运用在工作上面，这样才可以稳扎稳打，凡事不可操之过急。那么在当周呢，我们的这个偏财运呢会比较弱一点，所以呢还是安分守己一些会比较好。而且在工作上面也比较容易会有厌倦感，所以会建议呢要小心在做你。 日常的工作的时候呢，也尽量不要犯一些低级的错误哦，不然就很容易会有被降职或者被追究的疑虑。当周呢，要留意的天数有一天是周一，下一个生肖是，再来就是针对属兔子的朋友们呢，我们在当周的开运花呢是白花的曼陀罗。 那么白花曼陀罗，它其实是含有这个麻醉剂的一个成分哦。而希腊的这个物植物学家的研究报告呢，也指出，当我们病人呢服用了这个药剂呢，它就有恢复元气的一个状况。但是如果你给他的这个剂量是超过了，就容易会产生幻想的疑虑。 那甚至如果你给他了三倍的剂量，更可能会让这个人呢有发疯的一个状况。因此呢，这个使用上面呢也意味着是他的多款会产生不同的一个利弊以及影响。因此，在他的祝福之下，也意味的是必须要适度。所以呢，属兔子的朋友呢，受到他的祝福之下呢。 也意味的是，你在看待感情的时候，你在看待对方的的时候，你会非常的认真，非常的投入。当然，这不是错的。但是呢，在爱他人之前，请也要学会爱自己，而不是只有一昧的去奉献自己，因为你可能只是麻痹了自己的需求，而忽略了自己的一个需要。啊，这样的话呢，对方会有这种一直被穷追不舍的感觉哦。 反而呢会觉得不舒服，那这样的一个感情呢就没法走得长久。因此呢，在互动上面呢，请记得，呃，我们所给予的部分呢要适可而止哦，不然呢会有弊无利的下场。在下一个生肖呢，是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在本周呢是属于退无可退的一周。 而这也意味的是呢，我们在本周呢遭遇的事情是比较多的，所以万事呢要更加的小心的去经营。而在事业方面呢，是不适合去扩大经营的，请你一定要精选适合的优秀的人才，借重他们的专才来帮你管理。所以呢，更重要的是调整自己的心态，去放下一些权利哦。 再来就是在当中，你必须要有坚定的一个意志去面对各式各样的挑战，来塑造你的这个企业团队的一个形象，同时去凝聚大家的一个向心力哦。那么老师也会建议呢，在当中呢，千万不要塑造这种呃乱丝无头，不然的话呢，问题呢就会一直不断的浮现出来。 最好呢，你要决定的事项呢，是你有专才，你有专业判断能力的东西，你才去下决定。不然的话，请你把它交给有相关的这个领域专才的人去做决策会比较好。本周呢，我们的运图呢，因为是有这种退无退路的这种感受，所以老师会建议呢。 不要让自己呢没有选择权，因此呢，凡事尽量是以低调为首。在当中要留意的天数比较多，除了周二之外，还有周六以及周日。那么在当中呢，属龙的朋友，我们的开运花呢是山楂花。那么天主教呢，把它传到日本的这个法兰西斯哥伊比鲁。 所以呢，他在死后呢被封为圣人，那么这个山茶花就是属于祭祀他的一个花，因此呢，它的花呢就有这种代表国际性的一个象征。在这个礼拜收他的祝福之下呢，也意味的是这一个这一周呢属龙的人呢，你会很想要。 踏出去，而这个踏出去呢，会也会是比较偏向国际性的。比如说，你并不会排除远距离的恋爱或者是异地恋，好，但是呢，呃，你首先要提高的是自己的外语能力哦，还有表达能力。更重要的是，你要有那样的一个好奇心，你才有对于国外的文化想要去理解，才有可能的引起一些共鸣跟话题哦。 也才能够去适应，呃，跟对方的一个互动，所以在这个礼拜其实也是一个很适合去做 social 的社交的一个一周。那么属龙的朋友们呢，可以参考一下，当我们在事业方面呢，可能呢，呃，需要适当的把一些重点事项转交给他人的时候，我们呢，也可以把我们的重心呢。 转移到社交人际扩展的这个部分。在下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在本周呢是属于需要事前评估的一周哦。而在这个礼拜呢，它也意味的是说，我们必须要以静制动，以柔克刚，按部就班。 这样子万事呢才能够有步步高升的一个倾向。在这个礼拜，老师也会建议我们呢，尽量以奉命行事为主哦。也就是呢，我们就加倍努力，默默的做事就好哦，也不要有太多的一个意见，尽量听起这个有经验的长辈、长官的指示，不要过度的表现自己哦。 或者是太过重视个人的成就，也不要急功近利啊，计较一时的得失哦。因此，在这个礼拜呢，我们这个评估是用在呃审慎的态度去顺应你现在的这个工作的环境，或者是你所面对的同事同才哦，这样子才不会有错失良好的成就。 啊，也也才能够得到应应的赏识，因为有的时候呢，上面的人要的不是一个会争辩的人，而是一个会听话的人。在当周呢，要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周日。而在当周呢，我们的开运花呢，针对属蛇的朋友呢，是秋麒麟草。秋麒麟草呢？ 在七八月的这个花期里，它的枝头会长满金黄色的花卉，那么它的这个树枝呢，也宛如像金色的编织一样，因此呢，它的英文名也就是黄金边 （Golden Rod）。它的花语，也就是它的祝福呢，也意味的是闪耀。在当中呢，受到它的一个影响之下呢，你的性格呢会。 非常的强烈，也非常的独立，因为你非常的希望受到另外一半的注目，所以你在各方面你都尽可能的想要表现到完美。但是呢，在感情或者是恋爱方面，这样的个性呢，有的时候呢会有事与愿违的一个状况发生。也就是我们尽可能呢，有的时候要示弱一点。 这样子才比较不会有让对方感觉到反感的一个状态哦。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当周是属于心口合一的一周，而本周呢，老师要特别提醒你们呢，要特别留意你们的口，我们的心口呢要合一，不要说的一套，做的一套。 说的和做的都不一样的状况下，这样的话呢，虽然你目前处在顺境当中，但是就很容易会莫名其妙的卷入是非，所以请你一定要很谨慎、很小心的去远离小人，在当中切记不要感情用事，这样子才能够将招致失败的状况呢大而化。 务必要留意对人对事，好才能够呢体察入微，设身处地的多去为他人设想，好，然后坚守你自己原先的一个原则，不要被他人给摇摆啊，这样子才能够让整体有一个发展，凡事呢也就会顺遂。在当中呢，我们要留意的天数有一天是周四。 而在这个礼拜呢，属马的朋友，我们的开运花呢是奥地利的石南玫瑰。目前栽种在花坛中的这个黄色蔷薇，全部都是由奥地利石南玫瑰的改良品种而来，所以呢，它也就是黄玫瑰的鼻祖。因此呢，它的祝福呢也代表的是起源 （origin）。 受到他的祝福之下呢，也意味的是在当中你相当的具备母性的特质，而特质呢通常会强化温柔、体贴、包容力的部分。当然呢，这样的一个状况呢，通常也会让另外一半呢感受到非常的有拥有很大的一个配合度哦。 也会让他觉得是说，是适合结婚的人选跟对象，因为感受到你有顾家的特质，但是相对的，也不要忘了添加一些浪漫的情愫哦，才能够让这件事情呢加速成真哦。下一个生肖呢，是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当周呢是属于需要注意言行的一周。 而在当中呢，我们是处于人事不和的环境中哦，所以请你一定要注意自己的一个措辞，要预防呢小人的一个重伤。而在表面上，其实一切看起来好像都是很如意顺利的，但是事际上哈，事实上其实并不是这样子的哦。 就好像有两座高山，那我们的阳光呢，这样照射下来的时候呢，光源只能够停留在两座高山的中间哦，无法跨越过去。因此，这样的一个比喻也意味的是，对你们而言呢，在当中你是务必要等待时机哦，才能够真正的脱离你的困境哦。再来练 他人呢是想要阻止你去变化或者是前进的因素，你也不要去急躁的去求表现，你先观望，一切都要等到对的天时地利人和的时候再出手。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。在当周呢。 属羊的朋友，我们的这个开运花呢是番篓花。那么在这个部分呢，它是属于在十三世纪供奉给这个西班牙的多明戈教会最著名的这个雄辩家传教士佩佩德罗孔萨斯的花。因此呢，他的祝福呢也就意味的是雄辩。 受到他的祝福的人呢，其实你们是非常的理智的，因为你要去辩解一段事情的真伪的时候，也意味的是你的思想是非常的快，还有你的逻辑是非常的善于去厘清跟整理。但是说起话来，如果是口若悬河呢，当然是能够令人就是佩服的五体投地的。 可是谈恋爱的时候，你用这样的态度，会是有点多余的，哦。所以请你要理解谈感情之间的奥妙呢，不是在于去压制对方，而是去抓住对方的心，好，所以这是呢，我们在这个部分，好，除了在针对我们。 事业方面要注意言行之外，在跟另外一半相处方面呢，也要稳妥妥的留意你的言行够不够浪漫哦。来，下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在本周呢是属于产生戒备的一周。那么我们就这样来形容好了。当如果天空中 产生的雷声总是会使人呢感到惊恐，因此呢，人如果一受到惊吓的时候，我们就会不免因为感受到这样的紧张情绪而戒备起来了。这样的一个情绪是属于一种反射动作，也意味着是说，呃，我们会因为恐惧而有了想要反省检讨这种反射的效果。那么在当中呢，要你们。 产生戒备的意味呢，也意味的是要你呢知道，要你自己督促自己呢，要去改变什么才能够避免一些灾难的来临。所以在当中也意味的是会建议你们要发愤图强，居安思危哦，时时以这个戒戒备的之心呢来审查自己的修养，才能够。 防患于未然。那面对重大的事情的时候呢，也才能够安适自若。哦，凡事呢都建议你们呢要冷静的对待，才能够安然的度过。在当周要留意的天数有一天是周六，而在当周我们受到的是野蔷薇的祝福。那么人工栽培的蔷薇呢，其实是不会结果的。 不过野蔷薇它却会长出娇艳欲滴的红色果实哦。除了它的模样呢比媲美其他的蔷薇花之外，它的果实还能够食用。所以这样的一个花呢，有诗人般的一个气质，所以它的祝福呢，也代表的是浪漫。在当中呢，属猴子的朋友呢。 具有非常罗曼蒂克的性格，而且是个非常想要做梦的孩子哦。在感情方面，虽然你处事呢是很有感性的方向，但是其实呢，你也是很有敏锐的一个判断力的。所以，针对如果你是从事艺术方面的工作，或者是从事跟美术相关的。 好，那么在当中呢，对你是有加分的效果，而在感情的部分呢，你也会是比较完美的，想要请引导到你的方向去发展哦。来呢，下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周是属于原地踏步的一周。 这也代表的是，在本周呢，你们比较容易会有烦恼哦，呃，且会感到有所困惑。因此，老师会建议呢，我们凡事不可以一己之力而执意强行，尽量呢要谨慎，多加的忍耐，啊，不要轻举妄动。在这个阶段呢，凡事呢都等待成长中，所以呢动者难生。 故呢，必须要原地踏步，哈，有徘徊的一个方式呢，才能够让你呢，就是保有现有的一个运势。所以我们的建议就是，属鸡的朋友在当周，请用这段时间多多的充实你的相关自身专业，这样子才能够让你哦，可以呢。 在之后呢，有提升的效果。那么在当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周日。而在这个礼拜呢，属鸡的朋友，我们的开运花是蘑菇。而蘑菇其实它是具有这个符合美味，而且它是非常适合咀嚼的这种特性哦。 所以它是非常广受欧洲厨师们的重视，因为它除了呃很香之外，它还具有非常好的这个营养价值哦。所以呢，它的祝福也意味的是滋味。凡是在当周受到它的祝福的属鸡的朋友们，也意味的是呢，你是很适合跟另外一半呢长久的相处。 你希望呢？这个相处是属于要细水长流，要认识的越久，你才能够交往的越深哦。你没有办法一下子就立刻投入很多很多，而且呢，你要呃慢熟，慢慢的熟络之后呢，你才会愿意呢，让对方感受到你那美好的性格。 所以这样的一个关系就有点类似像倒吃瓜甘蔗一般，因此起初对你可能没有什么好感的人呢，到后面就会觉得，哎，好像你也是蛮有魅力的。其实你对人也是不错的，好，所以也会慢慢的呢被你欣赏哦。所以呢，对你来讲呢，在这个礼拜呢，其实呢，只要呢好好的表现出你原有的这个原貌。 好，还有祖师待人的模式，就自然呢可以吸引到那个对象。不过这个对象呢，通常都会是待在你身边相当久的异性呢为主要的对象哦。再来下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在本周是属于勇于变化的一周。 而你们呢，本身呢，其实呢，实力是相当扎实、相当不错的哦。所以呢，加上了你们在这个礼拜又能够扫除掉我们在上周所逢到的一些困难，所以你会觉得是说，在这个礼拜你比较容易呢，会受到他人的重视，哈，以及重用。那么，如果你是属于管理者呢，老师也会建议在当中你要有。 多一点的 guts，也就是胆识啊，还有智慧呢，去调配你现有的资源，而且要勇于去变化。有的时候，这些变化可能会换来一些不太一样的 chemical reaction，也就是我们讲的化学变化，你才会发现，原来其实这个人也是能够，呃，嗯，去涉略哪一个项目，也许他可以做的比另外一个人要更好，或者是他有更创新、更新颖的一个。 呃，想法哦，可以让你们一起，呃，整顿内部，澄清新的理念哦，然后可以开拓新的一个局面。那么在这个礼拜呢，你也才能够让有有才干的员工呢，更能够发挥他们的所长。哦。那即便他们有所发挥，也请不要太急的去扩张你们的这个版图或者是事业的一个项目哦。 不然这也是很容易造成不必要的这个浪费，或者是财务上面的危机，所以还是要保守哦。呃，要呢，只是是先，呃，认同他人，赏识他人的才能，这样子呢，你才知道在事后呢，你有多少发子弹可以去运用哦。那么在当中，我们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的地方。 天数，而在这个礼拜呢，属狗的朋友呢，我们的开运花呢是土马钟。那土马钟呢，它是纪念这个圣尤亚马斯的花朵，因为他创立的三圣一体修道会，主要的使命呢是把这个十字军呢在东征的时候呢，被回教徒逮捕的基督教徒买回来，所。 创造的这个救济团体哦，因此呢，他的这个祝福的花语呢，也代表的是救济 （relief）。受到他的祝福的人呢，也意味的是呢，你在这个礼拜跟另外一半呢相处的时候呢，你会非常的富有爱心，非常的心地善良，你会非常的积极进取，而且你会是很全心全意的，甚至是你会。 很没有条件的去包容一切事项，但是你要特别的注意哦，这个包容会不会到后面就变成是容忍呢？因为有的时候在热恋的时候呢，你会看不清眼前的这个瑕疵呢，到底是不是你能够一直接受的。所以呢，请呃要留意一下，你目前所全心全意呢沉浸在其中的。 这些条件，跟这些眼前的这些细节对象，好，这些优缺点是不是你都一一概能够盖瓜承受的哦？那么这样子才能够走得更加的长久。最后呢，我们来看一下，是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在本周呢是属于呢。 发掘潜能的一周哦。那么在这个礼拜，会建议你们呢，一定要多注意一下工作的流程，还有呢，在发现有任何不对的时候呢，就要及时的去把它调整过来哦。而且要经常的呢，去发掘一下你的同事或是同才之间员工的潜能哦。管理者呢，更一定要有能有这个能够敞开胸怀哦。 不要有自我封闭的一个状况，比如说呢，你可以常常的呢到外地或者是出国去考察，这样子呢不但可以呃让你呢对市场上呢你的竞争对手呢有更深刻的认知之外，更也可以让你清楚的知道呢要不要跟进，还有呢你们呢。 要怎么样？何去何从？啊，去重新布局你们的事业版图。那么，在这个礼拜呢，这个潜能呢，除了发掘市场潜能之外，也要发掘员工的生成潜能。在当中要留意的天数，有一天是周二。而在这个礼拜呢，属猪的朋友们，我们受到的是亚洲金凤花的祝福。 而它呢，也是相当受欢迎的这个栽培植物哦。它是用来供奉西元八世纪初以慈善奉献而闻名的约克主教圣约翰。因此呢，在他的祝福之下，也意味的是慈善。受到他的祝福的属猪的朋友们，也在。 这个礼拜呢，会格外的重视友情，所以呢，你在这个礼拜呢，很有可能看到别人有困难，就算你跟他不是那么熟络，是个陌生人，你也会不吝啬的伸出援手。所以你在这个礼拜呢，人大家总会觉得你是个大好人哦，而且你会有很丰富的这个人脉的资产跟资源。 那这当中呢，当然也会包括了你心仪的对象，可是呢，在这个时候呢，也就很容易让对方觉得是说，他总要被放在最后的位置，因为呢，你的 priority 优先权总不是把它放在第一顺位，所以这也是针对属猪的朋友们在当中呢。 在感情的部分呢，要特别注意互动的方向哦。最后呢，让我们来看一下呢，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属猴子的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么基本上呢，在这个礼拜呢，我们的感情呢，尽量呢是要以顺其自然，还有诚心交往，千万不可操之过急哦。虽然呢，你可能跟另外一半，或者是跟心仪的对象，偶尔会有一点小小的争吵，但是请你也不要灰心，因为慢慢的就会有机会，因为我们的感情就要像井水哦，要长长的汲取才能够滋润彼此哦。 才能够有良好的互动，哪怕这个互动可能是互相在斗嘴，甚至是争吵，也都是跨进一步去认识彼此的需求以及彼此厌恶的部分。特别提醒一下这三个生肖的男性朋友们哦，你的另外一半呢，女方可能呢会特别的要求要完美哦，而且呢。 即便呢，你们是情投意合的，可是呢，你们离下一阶段可能还有一段距离哦。比如说呢，从暧昧到变成正式的交往对象，或是从交往中变到婚姻阶段，都还有一段距离。所以，如果你想要加速的话，如如果不是在他的朋友圈曝光，你就是在他的亲友、父母面前曝光。 才能够让你更顺遂的上到下一个阶段哦。而针对这三个生肖的朋友们的女性朋友们，男生呢，在这个礼拜你总会觉得你的男伴呢个性呢非常的平庸，好像爱情对他而言一点都不重要。所以，请你要继续用你诚恳，还有你的耐心跟爱心，慢慢的去感化他。 就能够成功喽。以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网表格报名咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。